Ciao bella, ti voglio bacchiare, ti sei, ti voglio, ti amore. Oh, jaz pa glih vadam za obletenco, italijansk. Jože potuje po poti dobrih vin. Eko, to je generalka. Dekca, klukca, svečka, če bo ratal temno, kljukca. Dišeče jagode, kljukca. Čokolatini, kljukca. Ultra fancy bikere, kozarec, kljukca. Vina iz Lidla, sem še eno zberem, pa bo tudi to kljukca. Mira. Mira, kara mija. E, mi pomagaš... Eh, pomagaš izbrati eh, vino za obletenco. Čau, Jože. Pokaži, kaj imaš. A, torej, prvi je eh, Puglija, Nero di Taroja, Duka di Sassetti. Ajože, kaj klobasaš. Pravilno se reče Nero di Troja iz pokrajine Puglia. To je krasno, elegantno italijansko rdeče vino. E, čakaj, bom ponovil. Um, Nero di Troja. Dobro, di dobro, Puglia. ni treba več ponavljati. Ok, naprej pa po slovensko. Se pravi, Erzetičev Don in Isteničeva penina Barbara. Super e? izbor, e? Don je odličen. A penina Barbara bo prava za romantiko. Grazie mille, mila mira, ciao, ciao. Veselje mi ože. Ciao. Zdaj pa še malo italijanščine. Ciao, ciao bella. bella. Ti voglio baciare. pezzo in grande di amore, di bella, di vita. Qua mi gridava. Mm. Lui ti auguro su dobre. Io mi agole. Mm. Sono grazio di peso per te.